老子，掉你老母丑花嘿鸭，胡风麦基两斗马勒佬去沟条靓女林凤，中华民国五十四年影画戏《红男绿女》嘅插曲。天，怕亲家，听捻埋自打飞机啦。

梦天梦。